Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Draw Impress sur la sélection des zones de texte. La manière dont on peut sélectionner les zones de texte et modifier leur contenu est déterminée par deux options complémentaires, Outils Options, Impress ou Draw en fonction du document, puis Général, puis Objet de texte. Nous propose deux options. Quand l'option Permettre l'édition rapide est décochée, amener le curseur sur le texte ne permet pas de le modifier directement. Le curseur l'indique, qui garde sa forme en croix, sa forme sélection. Il faut par exemple un double clic ou encore un simple clic pour sélectionner, puis F2 ou encore un simple clic pour sélectionner, puis Entrée. Dans les deux cas, la modification est à la position du curseur lors de la frappe de la touche. Si l'option est cochée, permettre l'édition rapide, un simple clic sur le texte permet de le modifier. Voyons maintenant l'autre option. Avec cette option décochée, il suffit de survoler la zone pour qu'il soit possible de la sélectionner, même si le curseur n'est pas au-dessus du texte ou d'un bord. Quand l'option est cochée, le survol de la zone ne suffit pas pour pouvoir la sélectionner. Il faut que le curseur soit sur un bord de la zone de texte ou un bord ou sur le texte lui-même. Bien entendu, les deux options peuvent être soit cochées, soit décochées ensemble.